va t'inventer qu'elle a semblé crier pour n'en qu'une l'autre, pour nous partager. Place et fraternité, n'importe quand elle rouillait, pour n'en qu'une l'autre, pour nous rassembler. Gagne un monde qu'après pour qu'à que la vie. aller une balle avec l'autre elle c'est pas élection corrompue, c'est pas vol elle c'est un dans tout nous ou fait bol elle c'est conscience avec l'amour, c'est pas sol elle c'est être collé, elle c'est fonctionner elle c'est premier projet et puis avancer elle c'est pour l'aider, elle c'est pas donner Noël amour qu'après je suis Chaque jour Jou yon nan fe noua Nouan nan se yon fye liye Gen yon moun bo konte yo Sou li yon ka konte Nouan nan se yon fye liye Nouan se jofe moun ki santi yo fret yo Nouan se poteje moun ki santi yo tret yo Nouan nan la biyaj, dinan kerel Mwen se pase, mwen se kole, tout sa kase Mwen se proteje, tout sa konte Mwen se pataje, tout sa konte Ou gen yon poche ki ale Sa plaka tande Fal, fal Oh, oh Chwae Noel, ne po chou ka fel